per parlar una miqueta del cooperativisme. Mm, ens acompanyen aquí els, tots els companys de, que estaven presentats en el, en el cartell. Eh, en Juanito Piquete no ha arribat, però probablement sí que vingui, no, no ha dit que no vindria. De totes maneres, jo ara li voldria deixar donar la paraula a l'Àngel Fundació de Cooperatives, eh, molt amablement ens ha cedit el local. Gràcies. Aquest espai és un espai cooperatiu és un espai recuperat, és un espai eh, que juntament amb altres set espais de la ciutat de Mataró, eh, expoliats al llarg de la, de la Guerra Civil, acabada la Guerra Civil van ser expoliats a tot el moviment cooperativista, doncs hem trigat eh, molts anys a recuperar-los gràcies a, a cooperadors que al llarg de tots aquests anys no han defallit en l'intent de d'aconseguir eh, la recuperació dels locals. Encara no hem acabat, encara tenim algun local penjat que estem, estem eh, negociant per recuperar-lo i eh, d'aquí ve una mica era situar-vos que en aquest edifici la pretensió ja hem començat, i això ja és bona notícia, eh, hem començat ja, recuperem el Cafè de Mar. Bé, en tot cas, primer diré que aquest edifici eh, era de la cooperativa La Marítima, quan la cooperativa La Marítima, que era una cooperativa de pescadors i peixaters, eh, ja tenen prou, eh, prou diner per poder fer un local social, edifiquen tot aquest, eh, aquest espai, aquest edifici. Què fan? Doncs eh, destinen tota la planta baixa per, per fer el cafè de mar i aquesta part d'aquí per fer una part de, de lleure, que això era molt habitual en el món cooperatiu, a principis del segle XX, quan les cooperatives amateurs van anar creant. Buscaven el seu espai on poder-se reunir, fer biblioteques, fer cafès, fer tertúlies, on poder ballar també. I eh, amb aquest espai el que fan els pescadors és aconseguir doncs, aquesta part més social de la cooperativa. A dalt el que fan per amortitzar les obres i amortitzar el propi ús de l'edifici és fan uns habitatges i amb aquests habitatges també amortitzen part de tota la inversió feta. Doncs aquí el que, el que fem després d'anys d'haver recuperat aquest, aquest edifici és eh, recuperar el cafè de mar, que la cooperativa Ariet, una cooperativa recent creada, serà qui explotarà, qui eh, gestionarà tot el cafè de mar. Aquí on estem ara, eh, hi, ha, hi ha possibles canvis, però segurament acabarà sent una sala polivalent d'usos com el que estem fent ara, una trobada, trobades, conferències, xerrades, exposicions, en fi, el que el pugui, tot el que es pugui eh, fer-se en una sala d'actes. I a dalt hi ha dos espais més, que un serà un viver de cooperatives i eh, llavors hi haurà tota una part de despatxos de la pròpia Fundació Cooperadors i eh, d'altres entitats que possiblement vinculades a l'economia social i al món cooperatiu, que possiblement acabin muntant delegació a Mataró comarca. I una mica era explicar-vos així breument que en aquest edifici volem acomplir totes aquestes finalitats. En els altres espais que tenim repartits a Mataró eh, hi ha espais que posem a lloguer prioritàriament a cooperatives i eh, hi ha un espai que ens queda, és un escull que tenim, que hem d'aconseguir-lo com sigui i no, no defallirem en l'intent, que és eh, el gestor franquista que el va tenir, eh, el va regalar a una entitat religiosa. Aquesta entitat n'és legalment propietària, que és la Fundació Sagrada Família, que està vinculada a Sala Cabanyes, i estem parlant del Cafè Nou, que està just al davant. Doncs aquell espai l'hem de recuperar eh, sí o sí perquè eh, és un local, és un espai robat i per tant doncs, eh, l'hem de recuperar. Estem en negociació per recuperar aquell espai i la finalitat d'aquell espai serà també acabar siguent un espai dedicat a tota l'acció cooperativista. Veureu ara properament, eh, el dia 26 d'abril, que s'inaugura el pati del Cafè Nou aquest pati ha sigut a través d'acords entre aquesta entitat religiosa i nosaltres i la ciutat de Mataró, que ha passat a ser un espai públic i serà un espai referent perquè el món cooperatiu i l'economia social puguem també tenir un espai a l'aire lliure on poder fer activitats també. Bé, com veieu, eh, la, la finalitat de tots els espais és aquest, que tots els que realment ens movem en aquest món de l'economia social en podem fer un ús i que realment sigui perquè ens ajudi també a, a dinamitzar i a tirar més endavant doncs, a, més economia social. Gràcies. I gràcies per facilitar-nos la possibilitat de poder fer servir aquest espai. Un espai que, com bé ell ha dit, doncs, forma part de la cultura cooperativista, que és una mica eh, la manera que nosaltres volem reivindicar eh, també eh, i és el nostre punt de, de reivindicatiu Mm, i per això fem el congrés aquí a Mataró, aquest esperit cooperativista que en Joan Peiró va portar a terme, eh, sobretot a la ciutat de Mataró. Mm, jo crec que no val la pena més eh, dilatar el tema i li passaria la paraula en el primer ponent que ens explicarà una miqueta eh, una mica la història del per què, abans li he sentit dir eh, l'antropologia de lo que és el cooperativisme i sense més preàmbul us presento amb en, Lluís, en Josep Lluís Jornet, <clears throat> que eh, ens il·lustrarà. Gràcies. Uh, M'han demanat que parli d'això, una mica de, dels fonaments, és a dir, quines raons tenim per pensar que eh, s'ha de canviar el sistema d'una economia capitalista a una economia social i solidària, que en diem. Eh, jo intentaré primer posar una raó òbvia, podríem dir negativa, perquè si no ens anem al desastre. Després, unes raons que siguin de caire etimològic, de caire antropològic, de caire jurídic, de caire polític, per donar pas després a dir i per què uns sindicalistes s'han de preocupar de parlar de cooperativisme i economia social. Entens que tenen en comú aquestes dues coses? I, i deixeu-vos com una reflexió perquè pugueu després entrar en el debat. La primera raó per la qual és necessari el canvi, això està ja, podríem dir, avui en dia documentat, hi ha un filòsof català que es diu Jordi Pigem que explica les mil raons per les quals el capitalisme o el creixement econòmic que tenim ha topat amb els límits del sistema. Llegia l'altre dia un llibre, un article de Marcos Arruda que diu lo essencial <clears throat> dintre del capitalisme és el creixement eh, necessari si no creix, el capitalisme mort. Però el creixement i el desenvolupament avui en dia sense sentit ens porta a tots a la mort. Per tant, hi ha una contradicció que o s'arregla o anem tots al trullo. Eh, hi ha un antropòleg català, l'Eudal Carbonell, que diu que estem amb una crisi exponencial i convergent. Exponencial amb el sentit de que totes les crisis diferents que hi han, climàtica, de valors, eh, econòmica, financera, han elevat la seva potència al màxim i convergent en el sentit de que totes convergeixen just en aquest precís moment de la història. I ah, llavors el tio es pregunta, i això a la història i a l'evolució de la humanitat ha passat alguna altra vegada? I diu, sí, ja va passar aquí, allà, i al Neolític i tal. L'última va ser la revolució industrial com l'espècie humana supera aquests cataclismes. Diu, se cepilla uns quants espècimens, crea un nou paradigma i tirem endavant. L'últim, que va ser aquesta de la revolució industrial, comptant el número d'espècimens, per no dir homo, que se'ns van cepillar, diu que en són comptats 200 milions de persones. Però la capacitat de destrucció que avui en dia tenim i la que teníem en aquells moments fa 60 o 70 anys no té res a veure per tant, si tornem a fer altra vegada el sistema que fins ara tenim après, desapareixerem no allò, desapareixerem com a espècie. Per tant, hi ha un crit, hi ha una necessitat òbvia, clara, jo diria una, raó negativa, si voleu, per dir això s'ha d'acabar, això ho hem de canviar, necessitem un altre model de creixement, necessitem un altre model econòmic. Què vol dir? I entrem a les raons positives. Què vol dir economia? La etimologia de les paraules sabeu que és aquella ciència que estudia l'origen de les paraules. Doncs pues bé, la paraula economia ve del grec oiko nomos. Eh? Oiko és casa, és casa, és, és eh, el que viu a la casa, és la terra del que viu. I nomos és norma, cuidado, vetllar. Eh? Per tant, la economia és aquella ciència, pels grecs, per Aristòtels, per exemple, que estudia les condicions per desenvolupar-se millor la persona que viu en un entorn. El que, això no és el sentit que li han donat. Aquesta, com a tantes altres paraules, fins i tot hasta les paraules ens roben. Eh? Ara, economia vol dir diners, economia vol dir acumulació de capital, economia vol dir riquesa material. Llavors necessitem i ens hem d'inventar qualificatius per explicar la paraula que ja tenia un sentit. Eh? I en aquest sentit tenim, per exemple, democràcia, es passa, no? Democràcia ja, ja s'ha partit, s'ha canviat a partitocràcia i altres realitats, i llavors hem de parlar de democràcia directa, de democràcia participativa. Doncs economia passa el mateix. Com han perdut el sentit originari de la paraula, ara ens hem d'inventar això de l'economia social, i solidària, per dir que és una altra economia diferent de la que volem fer. Per tant, és evident que l'economia que avui en dia tenim no es cuida de la casa ni cuida. La casa seria la terra, seria l'ambient, seria la natura, ni molt menys es cuida del que està dintre. De l'únic que es cuida és d'acumular i de competir. Antropològicament, què ens aporta l'antropologia respecte a això? Quina de les dues economies seria la més adequada per al ser humà com a, com a ser que va evolucionant. Això hi ha un antropòleg que es diu Marcos eh, perdó, eh, un estudi, historiador, no, un educador popular, antropòleg no és, Marcos Arruda, que va escriure un llibre que se l'ha portat, que es diu Humanizar lo infrahumano, que aquí el Marcos es pregunta, ho llegiré textualment, és l'homo el ser humà? per la seva pròpia naturalesa un cert agressiu i competitiu o pel contrari és un cert social i agressiu? Diu, depèn de quina sigui la resposta que li donem amb això, doncs explicarem tanta violència, tanta guerra, tanta com competició. Si li donem una resposta positiva, doncs no estaríem contra, en conseqüència amb això. Després d'estudiar Mm, amb filòsofos i amb savis de tot el món, com Bondo de la Índia, Teilhard de Chardin de França, Karl Marx d'Alemanya, Maturana de Xile, etc etc. la conclusió, cada una d'aquestes coses mereixeria una conferència no de 10 minuts, d'una hora, i una persona que en sapigués una miqueta més que jo, que en sé molt poquet, sé el mínim, lo elemental, el que he sentit, i jo els transmeto, però és suggerent i ajuda a vegades a llegir una miqueta més eh, diu, després d'estudiar tot això, diu que allò que, eh, també ho llegiré, allò que ha permès sobreviure a l'espècie sobre altres espècies, algunes d'elles ja desaparegudes i molt més fortes que ell, és la solidaritat i la cooperació. I aquestes dues han estat les estratègies evolutives d'èxit practicades durant milions d'anys fins al punt que formen part de la nostra herència genètica a diferència de la competició i l'agressivitat o la guerra, que són fenòmens culturals que daten tan sols de 10.000 anys. I és curiós que 10.000 anys, un dia vaig sentir el Pep Riera, que és l'època en què apareix l'agricultura i l'home comença a acumular. Eh? Llavors, a partir d'aquí ens hem inventat la guerra i la tensió. Però de natural resulta que som uns certs socials i cooperatius. Eh? Eh, a la revista Nexe, que és una revista de la Federació... Ui, mare meva, que malament. Que malament. pues no farem res. Salto la revista Nexe. <laughs> Se m'ha acabat el temps, jo no... Bé, mm, des del punt de vista, hi ha una crítica a Marcos que diu que no, això no pot ser així, i el, el Jordi diu que som Jordi Garcia Gené, que ha escrit un altre llibre que es diu Adeu al capitalisme, que també està aquí, diu que som una mescla de coses diferents. I jo dic, doncs pues mira, però m'elabores encara millor, encara m'interessa més, perquè si sóc així, jo necessito unes estructures que facin que surti de mi mateix el millor i que aquestes mateixes estructures impedeixen que surti de mi allò que no és bo. I amb això, la meva experiència personal, i no em puc allargar més, és que dona més felicitat, dona més eh, sentir-se millor. Raons jurídiques. Eh, sento molt que hagi que ser tan telegràfic. La norma més important de totes són els tractats internacionals. Quin és el tractat internacional més important de tots? La Declaració Universal dels Drets de l'Home. Què diu la Declaració Universal dels Drets de l'Home? A l'article 1 diu que tots els sers humans han nascut iguals. I sempre m'ha creat l'atenció que aquí s'haguessin pogut callar i acabar l'article i dir, ja està, i no continuen. I diu iguals en dignitat i en drets. I continua, i diu, i dotats de raó com estan, estan obligats a relacionar-se fraternalment. Hòstima, això és el capitalisme? Això és l'economia que tenim? Això és el contrari de tot el contrari. 200.000 milions s'han gastat en tot el banc per, en tot el món per, per sortir-se'n de la crisi financera dels collons. I, I, en canvi, no hem destinat res ni a les desigualtats socials ni a totes aquestes coses. Per tant, aquella economia no va en consonància amb aquestes lleis més importants que no es poden contradir per lleis de menor importància. Manda cojones. Eh? Vaig sentir un dia un tal Christian Felber a la televisió espanyola, no puc, ho acabo, si, si acabo així... És que no, no sé acabar, no sé acabar, no sé acabar que a la, a la, a la Constitució alemana i la Constitució austríaca deien que la, els dos eixos, deia, a, a la vida els dos eixos principals són la competència i l'acumulació. Però diu, ben vaig a la Constitució alemana i la Constitució austríaca i diuen que no, que és lo social i la cooperació. Diu, doncs ho hem de canviar perquè hem de complir la llei, hem de complir la Constitució. Jo, quan el sentia aquell tio, pensava, som tan desgraciats els espanyols i els catalans que segur que aquest article, nosaltres, com va passar amb les coses, com van anar i es va fer la, la transició, com se va fer, eh, no el tenim. Ah, collons, me'n vaig a la, al Google, poso riquesa, Estado espanyol, Constitució, artículo 128, més o menys, eh, és igual, no el busco. Toda la riquesa del país, sea de la titularitat que sea, sea de la titularitat que sea, sigui del senyor Botín, sigui meva, sigui de la Fundació de Cooperadors, sigui de qui sigui, està per a eh, solventar el bé comú. I això és el que fan aquests senyors Rajoy, i això, això és el que fa el sistema. El sistema fa una cosa diferent. Pues si te'n vas a l'Estatut de Catalunya, també diu el mateix, home, també diu el mateix. I encara, per això busquem la independència, jo si busquen la independència per això, jo independentista. Però si no, per això no sé si m'interessa massa eh, raons polítiques, les raons polítiques és molt alt. que levanten la mano, tu un dia estàs en una reunió, que levanten la mano els que no són demòcrates, els que són demòcrates, i tot Déu aixeca la mà, no hi ha ningú que no aixequi la mà, si n'hi ha algun faixa, no l'aixeca, tots són demòcrates. I què és això de ser demòcrata? Doncs pues la democràcia només és tres valors, ja ho deien els francesos, aquells que la van inventar, la igualtat, la llibertat i la solidaritat. I aquí tindríem que explicar ara què vol dir des d'un punt de vista llibertari, llibertat, que és un concepte molt maco, ja està, però no, no hi ha temps per tant. Eh, salto i acabaria dient-vos una petita anècdota que explicava ara allà. Jo sóc d'Amposta i a Amposta hi havia la càmera rossera, <clears throat> que era el sindicat. I la gent quan deia, on vas al sindicat? I la, eh, no sé què, no sé quantos, la cooperativa. I, I era el mateix. I el dia que vaig començar amb aquestes coses, a estudiar-me-les, per, per, per què al meu poble el sindicat i la cooperativa eren la mateixa realitat física, eren la mateixa realitat de les persones i els que estaven allà eren, eren sindicalistes, en tenia, i, i em va sorprendre. Llavors, hi ha una arrel comuna, que és doncs, l'esclat del capitalisme, de la classe obrera, que per defensar-se davant l'agressió s'organitza d'una part com a, com a cooperatives i com a subvencions de la Rochdale, hasta els altres després ve el, el sindicat. Però en el fons estan buscant el mateix. Per tant, hi ha una necessitat de trobar les nostres arrels profundes comunes entre el sindicalisme i el cooperativisme per tirar endavant. Ja està, ja ho deixo aquí. Gràcies i bueno, a mi els secretaris d'organització és el pitjor que hi ha en, una, <laughs> en, una, en un sindicat i en una organització. I ens toca fer el paper de dolents per sempre i per definició. Per tant, lamento i ha sigut un plaer escoltar-te. Li dono la paraula amb, el, amb en Ramon, eh, que és del COP 57, que tot això del cooperativisme necessita una font de finançament eh, per arrencar és com a mínim és el que entenem i per tant, eh, Ramon, eh, explica'ns-ho. Ei, bona, bona nit a tothom. Bé, després d'haver escoltat Joan Lluís, és una, és una, és una meravella escoltar-lo i li deia, aquestes dues hores com a mínim, però bueno, jo intentaré explicar una mica des d'aquest punt de vista. Vale, vale. Com estem en família, tu. Una mica això que deia el Quim, i us explicaré de, bueno, amb uns temes del tema del, del diner, que és una cosa important en aquests moments. A veure, unes consideracions prèvies que sempre dic, que són importants per situar-lo. Primer, hem de diferenciar el que és l'estalvi del crèdit. Moltes vegades es confon. L'estalvi no transforma res. Nosaltres voldrem transformar la societat. Els diners posats en un calaix no fan res. El que realment transforma és quan aquest estalvi es converteix en crèdit que és quan decideix o es decideix que vull fer amb els diners i invertiré cap a un costat o cap a un altre. El que ha passat fins ara amb el, amb el neoliberalisme és claríssim. L'estalvi de la societat s'ha adreçat a operacions especulatives, immobiliàries, etc etc etc. Si no hagués fet res, no feia res. Per tant, aquest és el primer concepte. L'estalvi no fa res. El que realment fa o transformarà o té direccionalitat és quan es dona en forma de crèdit. Nosaltres farem un crèdit diferent. Posarem a la persona en primera instància i potenciarem un altre tipus d'economia. Primera. Segona, també molt important, eh, fins al, el Joan Lluís és un dels que va ser-hi, fins als fons socials de Porto Alegre mm, el feia pànic, com una verdadera pànic, parlar d'economia als sectors alternatius es parlava de tot, de drets sindicals, de les persones, de les llengües, de les minories, de la dona, es parlava de tot, tot però no d'economia. Feia pànic. I vam començar a parlar d'economia perquè consideràvem que en aquell moment, que després explicarà el Xavi Palos, es va definir amb una trobada que va haver fonamentalment pels brasilenys amb gent d'altres països, em penso que hi uns quants catalans i uns quants italians i algun francès no, d'Europa, com a molt, i es va constituir el que va ser la xarxa d'economia social i solidària que explicarà el Xavi i no m'extendré. Però el que sí que va ser una segona conseqüència d'aquesta trobada, que va ser el següent. Anem a demostrar que hi ha un model alternatiu, perquè fins ara, fins a aquell moment, es parlava molt a nivell teòric, però a nivell pràctic no es trobava alternativa a una cosa que es deia capitalisme. Semblava que no hi havia, no hi havia model. I això que deuen els tècnics, deien, és que tècnicament només es pot fer d'aquesta forma, és que només, es pot fer de, només hi ha un possible model. I vam demostrar-ho, i com ho demostrarem? No amb grans declaracions teòriques, sinó amb, amb actuacions pràctiques que puguem demostrar pedagògicament que es poden fer les coses d'una forma diferent. Nosaltres entendrem, o començarem a, a actuar d'aquesta forma, en el cor, que és amb el sistema financer. I anem a demostrar que es poden fer les finances i, els, i pels bancs poden funcionar d'una forma diferent. Prèvia, eh? I ara entro una mica més a la, al, bueno, al cuit de la qüestió. El COP, molt senzill, telegràfic. Què som nosaltres? Nosaltres no som ni banc ni cooperativa de crèdit. Què vol dir això? Que no estem regulats pel Banc d'Espanya. En un principi ho volíem, Volíem tenir fitxa bancària, volíem ser com qualsevol caixa cooperativa o caixa de crèdit o caixa com coneixeu o hem conegut en aquest país. En aquests moments jo estic ja convençut que som feliços de no estar regulats, d'estar al marge del sistema, des d'aquest punt de vista. Per tant, nosaltres no estem regulats vol dir que l'operativa bancària no la podrem fer i la gent, que ara us explicaré com funciona, quan dipositarà l'estalvi al COP, sabrà perfectament que no està garantida per cap fons de garantia com el Banc d'Espanya. Primera, eh? no som banc ni... Som una cooperativa. Què vol dir una cooperativa? Una cooperativa vol dir que té socis. Quins són els nostres socis? Dos tipus. Els socis estalviadors, que poden ser persones físiques o jurídiques, que dipositaran una part del seu estalvi a la nostra cooperativa i vindran els socis a on destinarem els préstecs. Tornem a l'origen de la conversa. Voldrem ser dirigits. I quins seran aquests? seran entitats de l'economia social i solidària, única i exclusivament. Els nostres diners, els nostres estalvis, només podran anar per aquí. Com aquí no m'extenc, perquè el Xavi us ho explicarà. Per tant, això és el primer. Segon, molt important, com funcionarem? Autogestió. Què vol dir autogestió? L'autogestió vol dir una cosa molt senzilla. Col·lectivament ens posarem d'acord amb les regles del joc. Ja està, això és l'autogestió. I distirem el que vulguem. Quan estem qüestionant el banc o estem qüestionant el sistema financer, l'estem qüestionant a dos nivells. Un, el destí del nostre estalvi. Direm, volem que vagi dirigit aquí. El segon, la propietat. La nostra propietat, fixeu-vos, seran les entitats, les socis i les persones que invertiran. Per tant, serà una, una propietat col·lectiva. No existiran accionistes, no existiran fons de capital. En base cooperatiu, cada persona, cada entitat, una persona, un vot sigui ric o pobre, tingui diners o no tingui diners, etc etc. Però hi ha un tercer molt important, a part del tema aquest, que és que, que, que, és que l'autogestió demostrarem que l'operativa la farem diferent. El com ho fem. Què voldrà dir això? Que quan donem un préstec, les garanties que demanarem no tenen res a veure amb el sistema convencional. Quan calculem el preu, no parlarem d'interessos, que vol dir la remuneració del capital, sinó que parlem del cost que ens costa fer aquest préstec i parlarem de com volem que la gent que es deixa el seu estalvi intentar que, que no perdin poder adquisitiu. Fixeu uns conceptes que no tenen res a veure amb el seu del capital. Per tant, no només és la propietat, no només serà el destí de l'estalvi, sinó també com ho fem. El conjunt el dels tres és el que constituirà una alternativa. Què més farem? I vaig bastant sintètic, eh? Jo diria us donaré quatre xifres perquè us situeu. Molta gent pensa que quan parlem d'aquest tema, que està tot basat, a més, en un principi per nosaltres importantíssim relacionat amb l'autogestió, que és la confiança. Tot es basarà en la confiança. El Joan Lluís parla de que ell ve de la família d'Amposta. Jo sempre poso com a exemple també un exemple de pagès. Tots recordeu, els pagesos feien els acords donant-se la mà, que era una de les relacions que existien. I ell era basat en un tema molt senzill. Jo et dono la mà amb tu perquè sé qui ets, perquè et conec. Això vol dir moltes coses. Sempre comentem aquestes variables. Vol dir proximitat, vol dir territori, vol dir comunitat, vol dir relacions de veïnatge, etc etc etc. Valors que, fixeu-se, que s'han perdut en aquesta crisi. Els que, han els que han primat són tots els contraris individualisme, egoisme, etc etc etc etc. Per tant, ho usarem amb la confiança. I abans d'acabar, perquè vaig, vaig bé, no? Vale. Abans d'acabar, voldria amb aquest tema eh, reflexionar sobre el tema de la confiança i donar-vos quatre dades perquè us situeu. Molta gent es pensa, quan parlem d'aquests temes, que el cop és quatre amics, que era el que érem al principi, quatre amics, en el bon sentit de la paraula. Clar, en aquests moments hem tancat, l'any 2013, per tenir una idea, 580 entitats associades de tot tipus, tots de l'economia social. Amb aquests 4 anys de crisi o 5 anys de crisi hem gestionat préstecs per valor de quasi 40 milions d'euros, tot basat en la confiança. I en aquests moments, fixeu-vos que és contra, com dèiem, a diferència del que són els bancs convencionals, hem acabat el 2013 amb aproximadament 200 i pico de sol·licituds de les entitats sòcies de crèdit que només n'hem negat 10. Per tant, hem donat molt de crèdit. I el més curiós de tot és quan es parla d'aquests temes que dir, bueno, és relativament senzill donar crèdit, què passa? És que pràcticament tenim un índex de fallida molt baix. I no triem a les entitats, sinó que les entitats són conscients de que és el diner de, tot el, de tota la societat i responen. I vaig acabant. Un concepte molt important. No hem tingut mai un euro de subvenció. Fins ara, fins fa quatre dies, la nostra relació amb l'administració pública era igual a zero. No volíem dependre, no volem saber res. És molt bèstia el que dic, eh? Hi ha gent des del nostre sector que diu, home, potser ens passeu. Però fins ara hem funcionat així. O sigui, la relació era pràcticament nula des del punt de vista econòmic. Ens permetia la independència absoluta. Segon tema, fins ara hem sigut, jo diria, una un instrument, que això és molt important, tenim molt clar que som un instrument, no un fi, que volem transformar l'economia, que volem demostrar que es pot fer economia d'una forma diferent. El dia que aquest instrument no serveixi, el dissoldrem. Mai hem caigut amb l'error de crear una estructura que ens, per, que ens obligui, aquesta estructura, a obligar-nos a fer o buscar negoci per mantenir l'estructura. Important, eh? la diferència entre instrument i, i fi. Tercera, en, en, en el que es deia, en aquest fins ara que hem fet? Element passiu. Hem recollit estalvi i hem donat préstec. A partir d'ara, del gener d'aquest any, iniciem un debat intern molt important que considerem que culminarà la primera del 2015, tots els que sigueu socis podreu participar-hi, que volem fer un canvi qualitatiu. Volem que el COP es converteixi no només en un, un instrument d'intervenció financera, sinó en un element actiu. Què vol dir un element actiu? Un agent actiu que comenci a construir per baix economia en paral·lel. Tenim suficient massa crítica, tenim suficient ja teixit per començar a construir a nivell local, a nivell de desenvolupament local, iniciatives pròpies d'economia. Construir, eh? no només fer resistència, sinó construir. I, per acabant, eh, tres pilars, ens basem, té que haver teixit social, si no hi ha teixit social organitzat no podrem fer res, té que haver un instrument financer, aquest que seria el COP, disposat a finançar aquestes alternatives i aquí començarem a col·laborar amb l'administració. Amb quina? Amb la local. Perquè considerem que l'economia local és la base de començar a construir una economia alternativa. I ara sí que acabo. Una cosa que a més ens que nosaltres som molt pràctics, molt pràctics, vam néixer de la, super, vam néixer de la necessitat de donar resposta davant dels temes concrets. Però una cosa que ens va fer reflexionar després tenim un problema. Jo sempre dic que els autogestionaris tenen un problema i és que en general són molt bons a nivell de mm, podríem dir, temes orals, la transmissió oral la tenim molt bé i l'escrita som un desastre. Nosaltres ens passa el mateix, tenim poquíssimes coses escrites de tot el que diem i algun dia doncs, ens hi tindrem que fer. Però bueno, això són petits errors. Però hi ha una cosa que ens va fer reflexionar, com som molt pràctics, després teoritzem sobre la pràctica. I ara volia empalmar un tema que ha dit el Joan Lluís, Eh, quan nosaltres reflexionem sobre els models que, farem, que hem agafat com a punts de referència, que després en tot cas quan hi hagi el debat us ho explicaré, hi ha un de molt important, que és que fa 100 anys era el tema de les cooperatives i el tema del tema sindical. És curiós, quan repasses el món cooperatiu et trobes que els dirigents fonamentalment de les cooperatives, per exemple cooperatives de consum, que s'ajuntaven per aconseguir productes bàsics per la seva gent, eren líders sindicals o sigui, pel matí feien de sindicals, dic al matí per dir alguna cosa, eh? anaven a la fàbrica i lluitaven pels seus millors, les millores. Per la tarda estaven, eren membres actius de la cooperativa de consum, o del grup de teatre, o del coral, o del grup d'excursionista, etc. Difícilment podrem entendre un canvi i, un, i un futur si no juntem els dos mons. Res més. Gràcies. Ramon. Bueno, has parlat i has, ja s'ha adelantat que si bé la presentació del company i amic Xavi Palos, que <clears throat> bueno, una miqueta la seva presència aquí obeeix a, a poder explicar-nos eh, com, com es pot construir eh, des d'una manera solidària una economia diferent i per això s'ha muntat la xarxa d'economia social que es basa eh, fonamentalment en cooperativisme. Gràcies. Jo tenia el dubte de, de parlar aquí entre, amb vosaltres més que de l'economia solidària, que realment entre les dues intervencions del Ramon i el Joan Lluís, mm, penso que déu nhi era una miqueta com anar articulant això, no? I com fer aliances, com fer vincles amb aquesta gent que diem sindicalisme, eh, família llunyana o entroncada o a vegades en camins paral·lels, a vegades divergents, etc. No? Per tant, tenia el dubte de, de si, si enfocar-ho d'aquesta manera. Ja no sabia si enfocar-ho d'una manera provocadora o no, depèn de, <laughs> de la gent que havia i la quantitat. <laughs> ¿vale? Com ja sou més que, a, que al principi, pues, baixarem el to. <laughs> ¿vale? Però sí que una miqueta el que volíem fer és... Jo penso que el sindicalisme, el cooperativisme, l'economia social, eh, les formes que puguem donar, eh, s'han parlat de que són, primer, eh, jo penso que les dues tenim unes coses en comú que són pràctiques alliberadores eh, jo penso que el sindicalisme que s'està practicant eh, per part de la CGT, entre altres, i de la banda de l'economia solidària, estem parlant de que la importància del com. Per nosaltres eh, la finalitat no justifica segons quines coses i estem donant molta importància a com fem les coses. Jo penso que la gent que estem practicant economia solidària, el que estem mm, fent, sobretot jo penso que seríem la, el conjunt de gent impacients, són els impacients amb alguna dosis de coherència que ens van plantejar, jo en el meu cas, que, bueno, que estava bé el del tema del sindicalisme, però que era una miqueta, a mi personalment, avorrit estar en les reunions per la tarda, a mi em tocava fer el del sindicalisme per la tarda, vale? i treballar, evidentment, pel matí <laughs> jornada completa, i eh, bueno, denunciar, reivindicar, etc etc, però al final que deies, bueno, i al final què? No? I el que aquest al final te planteja, dius, hòstia, doncs mira, amb totes les contradiccions que té, perquè tenim moltes, però moltes, eh? no us podeu imaginar, bueno, tothom tenim contradiccions, evidentment, amb totes aquestes contradiccions es van dedicar a començar a construir. ¿vale? El construir, jo penso que hi ha una de les frases no? d'aquest congrés, del crear revolució, la revolució es crea o alguna cosa més, però bueno, jo per exemple, jo havia agafat una frase de, eh, estem parlant de 1901, eh? revolució, revolucionar recordar-me el 1901 m'ha recordat que, <laughs> que necessito ulleres. A veure, revolucionar és transformar. La feina a fer no és de mera reacció contra allò existent, sinó i principalment d'acció a favor del que ha de venir. La labor cooperativa és labor d'acció social, eminentment positiva i de construcció d'un nou món. Joan Sala Santon, de 1901 que podríem relacionar per crear un guin de complicitat amb vosaltres amb aquello del llevamos un mundo nuevo dentro de nuestros corazones, no? de, del Sant Buenaventura. No? Per tant, en aquest sentit, jo penso que, que jo he notat a faltar no? en les pràctiques a nivell sindicals és aquest ja sé que evidentment amb les hòsties que s'estan rebent doncs ja tenim suficient con anar a hòsties, no? per a retallades, per a l'estat de benestar, etc. Però crear aquests vincles no? de complicitat que a vegades penso que han sigut bueno, trencats o per la dinàmica o per ritmes, etc. No? Jo penso que des de l'economia solidària el que estem articulant, i en concret la xarxa d'economia solidària, és totes aquestes pràctiques. Nosaltres estem parlant més que de, més que de, de fer economia, conjunt d'actes econòmics o de gent que estan fent formats, de, de formats econòmics. Estem agrupant, estem articulant no només eh, economia en el sentit, mm, no clàssic evidentment, eh, clàssic en el sentit <laughs> que deia grec de, de Joan Lluís, les típiques cooperatives, cooperatives de treball. Estem intentant agrupar cooperatives de consum, grups de consum, gent que s'està plantejant el consum d'una manera diferent, un consum responsable, un consum conscient, estem agrupant finances ètiques, estem agrupant formes d'economia col·laborativa des de banc del temps a mercats d'intercanvi. Tota aquesta gent que diu, hòstia, i com juntem tot això? No? Eh, bueno, és el que estem articulant des de la xarxa, des de la xarxa d'economia solidària i amb els, amb els objectius següents, no? crear eines perquè puguin fer intercooperació entre la gent, nosaltres l'objectiu preliminar seria crear mercat social i també podríem parlar de la paraula mercat i tot el que comporta això, però seria mercat social. No? I en aquest cas, clar, el mercat social com, trans, com transaccions entre els diferents productors i consumidors conscients, doncs penso que aquí entrem tots, no? des del món sindical, el món cooperatiu i el món de l'economia social i solidària en un sentit ampli. No? És dotant nos d'eines, no? en el sentit de, d'una eina per dir, ep, tenim les contradiccions aquestes que comentava, evidentment tenim que analitzar-les, tenim que millorar-les. Una forma és donar tanta importància com l'econòmic, també la importància a lo social i crear uns indicadors per a les empreses i entitats. Eh? I diem empreses i entitats, en aquest sentit, que seria un altre de, les, de los temes que podíem crear debat. No? Eh, som empreses encara que el tema etimològic, i no entrarem en el tema etimològic d'emprenedors, de, en aquest cas ens reconeixem empreses. Simplement que les empreses eh, sense més no significa res i a nosaltres sí que hem afegit sempre lo de l'empresa cooperativa i en aquest cas l'adjectiu qualificatiu qualifica realment. No? Per tant, eh, les empreses i entitats de la CES estan dotant-se d'unes eines des de la, des de la fira, des d'un mercat ecosol, des de crear monedes socials complementàries per a anar tancant processos entre la diferent gent, entre bueno, el balanç social, relacions que estem tenint d'intercanvis, col·lecció de llibres i tot això. Això és el que estem dinamitzant dintre de la modèstia que tenim. Estem parlant de que estem agrupant un centenar de persones, hi un centenar d'entitats i d'un centenar de socis individuals. El origen, me recordava el, <laughs> el Ramon que expliqués, és un origen tropical, encara que els quatre que estem aquí tampoc som aquí de, <laughs> de la troba tropicana, però sí que l'origen és un origen de que la gent que va, va anar de Catalunya al Fòrum Social Mundial de Porto Alegre es va impregnar, per no dir enamorar, del procés de les xarxes de socioeconomia que hi ha ahir, socioeconomia popular, i es van quedar impregnats primer de la importància dels objectius aquests, de la transversalitat, aquí estàvem acostumats a treballar eh, cooperatives de treball per una banda, cooperatives de consum per una altra banda, per l'altra banda, no? en plan que evidentment hi sus especificitats, però amb uns mm, bueno, passos estancos. No? Entonces, en aquest sentit, l'obertura aquesta més d'objectius que van, van aportar els aires tropicals de, des del Fòrum Social Mundial és el que a partir de fa 11 anys exactament va començar la CIES i va començar, encara que el nucli dur i més importants són cooperatives de treball, però cada vegada s'estan agrupant més eh, entitats d'economia diguem informal o no formal, mercats d'intercanvi, grups de consum, etc. No? I amb tot aquest voltant de gent és el que estem articulant bueno, baixo, sota els fonaments que hem comentat dels altres dos companys, no? una economia al servei de les persones, sobretot, i intentar canviar aquest món. Gràcies, Xavier, per, Xavi, per explicar-nos una miqueta aquesta xarxa d'economia solidària. Mm, ens, bueno, la, la xerrada d'avui l'havíem pensat una miqueta doncs, amb això, no? des dels inicis, com finançar-la, quin és el món, que, com podem estructurar-lo i tal, i faltava una, un peu no? en aquesta taula ben muntada, que n'hi havíem posat dos per assegurar-la, dos experiències, el que passa que si el Juanito ens ha fallat, doncs un altre dia tindrà l'oportunitat i la, la, el que volíem incorporar era l'experiència, l'experiència real de com es viu el, una cooperativa i com es fa i com funciona una cooperativa. Vam pensar doncs, que la persona eh, més adient o una de les persones més adients que tenim aquí a Catalunya és en Ferran Aguiló, que n'ha fet moltes i ha participat moltes i engega moltes eh, cooperatives. Per tant, Ferran, agrairíem que ens expliqués. Gràcies per convidar-me a la xerrada, particularment per mi i per una qüestió de, de recorregut amb la última meva fase com a cooperativista, com a assessor, eh, a altres cooperatives he tingut el plaer d'estar en aquest espai amb companys de Mataró pensant en com podíem fer que això tingués vida, aquest espai, no? el Cafè de Mar. I per tant, tornar aquí és una satisfacció. Després insistia en una qüestió que ell em presentava aquí com vamos, el rei del mambo del muntatge de cooperatives. Que sapigueu que amb aquesta taula jo calculo que sumem més de 150 anys de cooperativisme, els que estem aquí. Vas comptant <laughs> el temps que portem i bueno, no solament són les canes, les compartim tots, sinó que tots compartim molt recorregut cooperatiu. Era una manera de dir que aquí, com en l'àmbit cooperatiu, tots som iguals, i tots podem aportar cadascú des del seu costat. No? M'ha agradat que comencés el Joan Lluís parlant de l'Eudal Carbonell, perquè considero que fa aportacions molt interessants sobre el tema d'entendre la cooperació des del punt de, eh, de vista antropològic i gairebé biològic. Us recomano el seu darrer llibre, que es diu L'antropòleg i el futur, i que l'ha escrit d'una manera molt entenedora perquè li escriu al seu fill, que en aquest moment té dos anys aproximadament i per tant és molt, molt interessant perquè ens aterra a una ciència com és l'antropologia i la història d'una manera molt fàcil. I amb l'àmbit que dedica a la cooperació planteja el que ha dit el Joan Lluís i ens explica que la cooperació abans de que fos entre homes ja les, els primers organismes vius que no tenien ni nucli per fer front a les situacions d'adversitat de canvis climatològics profuns que hi havia a la Terra fa milions d'anys, van aconseguir prevaleixer aquelles que van ser capaces d'actuar amb simbiosis i col·laborar, inclús sense nucli, que vol dir que no tenien ni una puta neurona, i van, amb aquesta adaptació van progressar. Posteriorment explica, i ho ha explicat en diferents textos, que s'ha descobert en investigacions de la fase neandertal de que la col·laboració va fer que fossin capaços de nodrir-se i estimular el creixement d'un cervell més gran a partir de la cooperació i de la col·laboració era una mica per enllaçar amb l'altra la, punta de la taula, perquè hem arribat al final. No? D'alguna manera enllacem amb aquest recorregut amb el que la col·laboració i la cooperació és la màquina que ha fet que realment es pogués canviar en el sentit positiu. El que l'Adol Carbonell diu ens vam anar humanitzant. Evidentment, com deia el Joan Lluís, les guerres ens deshumanitzen, no cal insistir-hi sobre el tema. Abans d'entrar en el tema de la cooperativa com a fórmula econòmica de gestió d'aquesta alternativa, el que diem el capitalisme, jo voldria veure una mica, perquè així m'ho demanaven, no? amb la situació actual, què significa la cooperativa en la gestió de la problemàtica de la crisi, no? com afrontar el canvi econòmic o les possibilitats de sortir de situacions econòmiques desesperades amb noves fórmules. Una seria la cooperativa. Però jo procuraria situar eh, en el context actual eh, la cooperativa, l'alternativa econòmica, dintre d'un context més ampli que és el de l'emprenedoria social col·lectiva. Malauradament, des del sistema convencional, des del nostre govern aquí a Catalunya i del govern a nivell espanyol, ara se'n parla d'emprenedoria com una manera de sortir de la crisi, però és la mateixa, és emprenedoria individual, competitiva, espavila't, capitalitza l'atur, munta't un negoci i a cop de colze t'obriràs pas. Aquest tipus de model és el model capitalista i és el que ens ha portat a la situació actual. Per tant, no repetim els mateixos errors perquè anirem al forat. Aquesta és la primera. Quan jo parlo d'emprenedoria social col·lectiva, evidentment una part que és emprenedoria social col·lectiva i a més a més econòmica és la cooperativa. Però és que emprenedoria social col·lectiva és la que feien els neandertals per caçar mamuts i emprenedoria social col·lectiva és la que fa la PA per defensar el dret a l'habitatge. I emprenedoria social col·lectiva són les marxes que van anar a Madrid el cap de setmana passat. Davant de determinades situacions hi ha dues maneres d'en sortir-se. Sols, cadascú pel seu costat, a cops de colze, competint o col·laborant. La col·laboració la cooperativització és la manera humana de fer front als reptes de continuar caminant cap al futur i que sigui un futur sostenible. A partir d'aquí sí que ja podem anar a parlar del tema de la, de la cooperativa. Parlar de cooperatives, siguin de consum, siguin de treball, siguin de serveis, és parlar d'economia. Entre nosaltres seria parlar de la nostra economia. Jo intento sempre diferenciar perquè, com deia el Ramon, Eh, hi ha hagut una certa prevenció, al·lèrgia o contraposició gairebé a parlar d'economia perquè es considerava que parlar d'economia era parlar de capitalisme i fer economia era fer capitalisme i per tant els moviments activistes, alternatius, etc eren molt resistents a entrar en aquest terreny. Hi havia una contradicció. Estaven fent discurs de canvi i treballaven de pitxeros explotats amunt i avall. Nosaltres el que plantegem és que hi ha una altra manera de fer economia. L'economia d'ells és una economia bàsicament crematística, la nostra és una economia al servei de les persones i del planeta. Nosaltres volem una economia en la que el centre, i això ja és valor cooperatiu, sigui la persona i no el capital. Quina és la diferència entre una empresa convencional i una empresa cooperativa? El fet de que una, la cooperativa, el centre és la persona i el capital, els diners, són una eina, mentre que l'empresa capitalista, el centre és el capital i l'eina són les persones. Aquesta, aquesta primer anàlisi tan bàsic ja diferencia molt quina és un model d'economia i quin és l'altre. Però parlant de qüestions que ja són globals a nivell social, hem avançat no, amb aquest procés d'humanització cap a la democràcia política, que tindria que ser més participativa, més horitzontal, més directa, per descomptat. Hem parla... Tenim una certa democràcia social en la qüestió de que hem lluitat per aconseguir una sèrie de serveis, d'accessos a, a determinats nivells de confort de formació, etc que han sigut importants, però la més difícil de lluitar i que moltes organitzacions que han generat alternatives, ja no parlo dels grups activistes, sinó inclús de grans partits i, i organitzacions polítiques i fins i tot sindicals, és que no han entrat en el terreny de la democràcia econòmica. Entrar en el terreny de la democràcia econòmica vol dir que la, el, el capital, els recursos, com deia el Joan Lluís, amb, amb, amb les diferents declaracions que hi han fundacionals de determinats països o de drets, es parla de que la riquesa és una qüestió col·lectiva, del comú. Però la democràcia econòmica ha sigut una qüestió que han deixat d'incloure dintre del seu discurs d'alternatives des dels partits socialdemòcrates, els, els deliberats i fins i tot molts sindicats que en determinats moments el que han fet ha sigut posar-se al servei de que continuï funcionant la, màquina amb la mateixa direcció. La cooperativa en aquest moment el que planteja amb la situació de crisi és la possibilitat de que emprendre per sortir de la situació actual és més fàcil quan ho fem col·lectivament. Quan ens trobem dos o tres persones amb una expertesa, amb uns interessos per treballar en un determinat sector i busquem el suport dels uns i dels altres i creem una estructura de democràcia econòmica amb la que les persones són una persona, un vot, som iguals, amb el que compta és el treball, el que compta és l'aportació de coneixement i no el capital, i el capital és una eina. Les estructures cooperatives tenen un recorregut llarguíssim. Jo normalment quan vaig a donar xerrades sempre m'emporto llibres, com he posat aquí, en el que es vegi que fa molts anys que tenim textes. Quan es parlava aquí ara de que la gent que eren líders sindicals estaven al matí eh, treballant als eh, anys 30 a la fàbrica i després estaven a la cooperativa de consum, és perquè el recorregut de les cooperatives és molt antic formalment com a estructura econòmica cooperativa. Per tant, no ens estem inventant res de nou. Lo important és que la gent entengui que quan estem parlant de cooperatives estem parlant d'una estructura econòmica sòlida que, com veieu, té molts recursos generats dintre de la seva pròpia xarxa i que, més, assumeix un repte que és el que ens ha fet dir no podem esperar a que el capitalisme caigui sol, no podem esperar a fer una revolució que ara ja es veu que no podrà ser d'un dia per l'altre, ens aixecarem igual que aquesta nit o demà canviaran l'hora, doncs t'aixeques el dia següent i ha, hagut la, ja, ja ha arribat la revolució. Això no serà així, i les cooperativistes hem assumit un repte molt gran, que és dir, anem a fer economia i anem a fer economia dintre del context capitalista, assumint les contradiccions i les friccions que significa construir alternatives de referència del món al que aspirem aquí i ara. No ens esperem, les anem a demostrar ara. Jo penso que és molt important eh, pensar en el cooperativisme com una qüestió eh, que ens prepara per una situació de canvi. Max Neff, que era un economista xilè, ja fa bastants anys plantejava que el sistema capitalista podia patar per dues qüestions importants. Una per una crisi financera, n'hem tingut una i sembla que se'n surt, i una altra per una crisi ecològica. Aquesta, si arriba, no ens en sortirem. Per tant, el que nosaltres plantegem com a cooperativistes, com gent vinculats a l'economia social i solidària, és que tenim que començar a construir els referents ara, perquè Max Neff deia que arribi quan arribi, i si nosaltres col·laborem a que caigui millor, caldrà que estiguem preparats per gestionar la nova realitat. I la nova realitat cal gestionar-la des de l'experiència. I l'experiència és fer pràctiques d'economies diferents que ens permetin que en cada crisi del capitalisme nosaltres no baixem a zero, sinó que haguem sigut capaços de construir estructures sobre les que nosaltres puguem anar fent pública la nostra alternativa i anar-la consolidant. Això és el cooperativisme. D'alguna manera, i per acabar, perquè parlar de cooperatives és una qüestió extensa que està molt documentada, jo sí que el que diria és que eh, tenim que fer allò que deia eh, García Oliver, que era un dels membres de la FAI i de la CNT. Per arribar a la revolució, que no sabem quan, arribar, quan arribarà, primer tenim que fer molta gimnàstica revolucionària. La gimnàstica revolucionària, una d'elles, és el cooperativisme, en l'àmbit de l'economia i estem fent una gimnàstica que ens serveix per preparar-nos i ens serveix per anar creant l'estructura que sigui capaç de visualitzar que existeixen ja alternatives i que si som capaços de fer-la madurar suficientment, en cas que la cosa vagi mal dada, tindrem l'oportunitat, com la vam tindre el 36 i no ens va anar bé, de canviar la situació definitivament. Per això el, capital, el, el cooperativisme és imprescindible en la construcció de nous models. No serà l'única, per això jo parlo d'emprenedoria social col·lectiva. Caldran molts més altres agents que intervinguin en molts més altres aspectes de la dinàmica social. Però en el terreny de l'economia és imprescindible que el cooperativisme s'empoderi creixi i vagi ocupant totes les estructures econòmiques per exemplaritzar que es pot fer tot això d'una altra manera. Moltes gràcies. Eh, ens havíem plantejat una miqueta que després de les intervencions eh, a mi em tocava moderar qualsevol pregunta que es vulgui fer des de, des de qui estigueu aquí davant nostra i jo pues, doncs, us passaria el micro i de més. Eh, a veure, mm, a mi se m'acut d'entrada. De, eh, com, a veure, clar, com a sindicalista que fa, fa molts anys que estic a la, vaig començar a la CNT i després a la CGT, sempre he viscut aquest lligam i sempre m'ha agradat molt aquest lligam que hem tingut i que heu repetit tots cada un de vosaltres quatre, <clears throat> aquest lligam que sempre han tingut el, el sindicalisme més revolucionari que nosaltres en diem, amb el cooperativisme com a eina mm, transformadora de la societat. Si avui en dia nosaltres, com a CGT, que portem un dels eslògans dintre dels per dir o marques o, o maneres d'entendre que té que haver-hi en el futur, que ha de ser el repartiment de la riquesa i el repartiment del treball, nosaltres veiem que eh, l'única manera de repartir la riquesa i repartir el treball és perquè, evidentment, les formes d'explotació no existeixin i les empreses han de funcionar d'una altra manera. No? Aquesta manera de, de funcionar, que vosaltres esteu explicant com a, que el cooperativisme, el cooperativisme, i ja ens ho van explicar els nostres avantpassats eh, abans del 30, de que funcionava eh, d'una manera diferent en l'explotació, aquesta manera de funcionar és absolutament creativa, absolutament eh, substitutòria del que hi ha i, a més a més, revolucionària, amb el sentit de que la revolució no es destruir, sinó que la revolució es crear, com deia en Joan Peiró. Aleshores, mm, de aquesta mm, manera de fer i d'entroncar, avui en dia amb aquestes grans empreses, macroempreses i macro eh, teixits industrials que tenim, Mm, com, com podríem arribar a transformar aquestes eh, macroempreses i aquestes necessitats eh, o, o, aquest, o això que ens donen aquestes macroempreses a lo que realment l'home i l'ésser humà, l'home i dona, l'ésser humà necessita amb aquest de, de, de cooperació, d'acompanyament, d'enfrontar la vida i de poder viure d'una altra manera eh, que no l'actual. Jo us faig aquesta pregunta i la llenço així. A... Eh, jo, a veure, sí, la pregunta m'agrada. <laughs> Eh, jo diria diverses coses. La, la primera és eh, recomanar la visió d'un documental que han fet eh, l'Antoni Castells i un grup de gent sobre les col·lectivitzacions del 36 al 39 a Catalunya, que segons Noam Chomsky va ser l'última autèntica revolució que s'ha fet a Europa. Diu que és un documental maquíssim, mm on t'explica amb tot detall com els treballadors se van apoderar de les fàbriques i com les van fer funcionar perfectament. Mm? Per tant, mm, jo em penso que això és una primera consideració que, que cal tindre present. Eh, conseqüència, doncs, los señores sindicalistes hagan el favor d'estar sentaditos i no se mueven, que quan se colectivicen les fàbriques ja se moveran. Home, no, no, perquè no arribarà. Jo crec que cada un de nosaltres, cada dia, fem actes d'economia que pot ser o capitalista o solidària, tu veràs. Eh? N'hi ha alguns que esteu parats, bueno, cobres la nòmina, d'on te la pones, eh? és igual, inclús, pas, inclús arribo aquí i has d'anar a comprar llet, tu sabràs de quina classe la compres, i et compres un Nescafé, tu sabràs si eres de la classe Nestlé, perquè està li diem per dir cafè soluble, li diem nom d'una marca capitalista explotadora del tercer món. Doncs cada acte que fotem el, el posem això. Si el fi, els que tenen la sort de treballar i guanyen més de 1.000 euros i poden estolviar una pela, la porten al COP 57, la porten a un banc ètic o on la porten. Jo crec que això són actes, com deia el Ferran, que van traient del món capitalista i anem transformant les coses. Llavors, com a, com a sindicalistes, deixeu-me <laughs> explicar una anècdota que la tenia apuntada aquí que no, i que no d'això i que té una certa relació no directa amb aquesta pregunta. Va, amb un congrés, ja, ja m'acabava de jubilar, però per la, form, per, per la inèrcia vaig anar a un congrés de dret laboral i venia un catedràtic d'Albacete que es diu Antonio Bailos i aquell paio va dir a salari zero, trabajo infinito. Hosti, i, i jo em vaig quedar com bé en visions i dir, què ha dit aquest paio? Entens? Si tots treballéssim gratis, hi hauria feina, però brutal, brutal, no ens l'acabem. A la Xes, el Xavi, que, té, que està contractat a mitja jornada, té un, un exèrcit de polules i de formiguetes al seu voltant que fan treball voluntari i no cobren un duro. I més que volguessin treballar n'hi hauria. Per tant, on tenim el problema? El problema el tenim amb la riquesa que produïm amb aquest treball que fem. Que aleshores n'hi ha un 1% de la població que s'ho queda pràcticament tot, un 90%, i el 99 ens hem de repartir el 10%. Clar, no n'hi ha prou per tothom. I aquí és on tenim el problema. Per tant, jo penso que aquestes coses cal denunciar-les, cal prendre consciència i cal que anem, eh, podríem dir, donant petits passes en aquesta direcció, una de les coses que, que suposo no he hagut temps d'explicar és la moneda social. Vull dir, bueno, doncs és un instrument més que jo no l'acabava d'entendre perquè no totes les monedes socials, la turuta de Vilafranca, el no sé com se diu, el de Vilanova, el, els de, com se diuen, els de Girona, eh, l'ecosol nostre de la xarxa, perquè no s'ajunten totes. Doncs resulta que no, que, que, que està molt bé que cada una tingui la seva independència i la seva separació. Per tant, jo penso que aquestes coses és molt important, a part de les grans paraules, a part dels grans, si un dia podem col·lectivitzar les fàbriques i autogestionar-les, és que cada un fem aquestes coses i les anem mentalitzant. Dir, jo, jo, jo, jo reconec que jo he passat 40 anys fent d'advocat laboralista i per tant doncs, eh, vaig anar evolucionant. Eh? I, I aquestes qüestions les plantejava més aviat en els expedients de regulació d'ocupació Fora dels de d'ocupació no hi havia. Aquí sí, bueno, i ara ja m'enrotllaria massa. Bueno, jo és que respecte a, la, a aquesta qüestió d'aquesta dinàmica entre cooperativisme i sindicalisme, no? que sí que és cert que hi ha hagut aquestes situacions a determinats eh, líders sindicals que després a la tarda estaven a la cooperativa de consum o, o, o com deien, les activitats culturals. No? Però també hi ha hagut rifirrafes, rafes entre els sindicats i les cooperatives, perquè en el moment de la Revolució Espanyola els sindicalistes de la CNT es van presentar a les portes de les cooperatives a dir que venien a col·lectivitzar el que hi havia allà. I els cooperativistes li deien, però si ja està col·lectivitzat, tios, no, no podeu col·lectivitzar dues vegades una cosa que ja està col·lectivitzada. Vull dir, d'alguna manera, mm, a vegades ha resultat difícil, sobretot des de determinades postures, una mica, jo diria, que estretes de mires, entre el sindicalisme i el cooperativisme, de pensar que, eh, en el fons, els cooperativistes eren com petits empresaris agrupats que miraven per lo seu. No? Mm, jo penso que hem, hem anat trencant amb aquests motllos, ens anem entenent, els sindicalistes i els cooperativistes, alguns mm, també continuen ballant entre un espai i l'altre, perquè evidentment qualsevol sindicalista pot ser soci d'una cooperativa de consum. Ara també, no cal esperar, es pot ser ara ja. No? Però que d'alguna manera Mm, jo penso que s'ha de reconèixer que hi ha hagut visions, mm, diguéssim, contraposades entre uns i altres, però que jo penso que amb, amb aquesta qüestió de que tots col·lectivament estem treballant per, per, per canviar de fase, per generar alternatives, segurament seria interessant entrar en un terreny que és molt important i que, i que el sindicat, jo penso, els sindicats tenen el repte d'afrontar-lo. I és mm, passar de la fase, eh, diguéssim, reivindicativa a la fase constructiva. Eh, com es pot construir des de l'alternativa sindical sense tornar directament a demanar la propietat dels mitjans de producció. Clarito, vull dir. Jo penso que no és el mateix la cooperativització que la col·lectivització. El que es va fer a la Revolució Espanyola no era cooperativitzar les fàbriques, era col·lectivitzar-les. Tenia uns altres mecanismes. Però va haver-hi tot un aprenentatge de gent dintre de les fàbriques que s'interessava pel funcionament de la fàbrica fins al punt de, en un moment determinat, que el patró se'n anés i ell gestionar la fàbrica perquè havia hagut aquesta gimnàstica revolucionària. Jo penso que els sindicats, no sé fins a quin punt, donar recomanacions als uns als altres pot semblar una, una pedanteria, però no estaria malament començar-se a plantejar la possibilitat. Jo recordo, amb, amb els anys 70, que hi havia fàbriques, per exemple, a França, que es qüestionaven el fet de que si estaven fent un determinat tipus de producte, la gent que estava als comitès d'empresa es plantejaven el fet de que deixar de produir aquell bé, que no tenia una utilitat perquè era realment especulatiu o superficial, i es plantejaven què farien amb la fàbrica en cas que fos seva segurament tindrem que començar a pensar en aquestes qüestions, no? Tots, no solament els sindicalistes, però sí que és important que tots i totes tenim que passar d'aquesta fase reivindicativa a la constructiva, no? Perquè si no, cada vegada que s'acaba un procés de lluita, un procés reivindicatiu, tenim una certa tendència a deixar en mans de l'Estat o del mateix capital la gestió de la continuïtat, inclús guanyant la lluita. Guanyem més drets sindicals? Vale, ja està, tenim més tenim més salari i tal, però bueno, el que continua traient la, la plusvàlua eh, és el mateix. Eh, aconseguim un centre cívic? Eh, perfecte, però després qui ho gestiona no són nosaltres, sinó que és l'Estat o és l'Ajuntament. Jo penso que és molt important aquesta dinàmica col·lectiva, autogestionària, cooperativitzada, però no solament en el terreny de l'economia, de que aquells passos que anem donant vagin deixant a darrere estructures sobre les quals puguem realment funcionar amb l'exemple de la societat que volem. I això val per la PA, i val per drets sindicals i val pels mateixos cooperativistes. Tenim que generar estructures que puguin transcendir i que puguin majoritàriament acollir a nova gent. Els referents han de ser de continuïtat. Patar el sistema capitalista és, és una qüestió que s'ha provat moltes vegades. No? O sigui, hi ha gràfiques de conflictivitat, si ho representéssim amb una gràfica, en el que augmenten les contradiccions i arribem a punxar el terreny màxim que significaria el trencament del capitalisme. El capitalisme és molt fort i tornem a baixar. Lo important és que quan baixem, no baixem una altra vegada a zero, insisteixo. És molt important de cada lluita, de cada reivindicació, construir qüestions que quedin com a remanent perquè amb el pas següent puguem sortir des de el que és l'estructura de la xarxa, el que és l'estructura d'una organització social vinculada a la qüestió de l'habitatge d'un perfil més alt i ben organitzada, d'una gent que qüestiona la sanitat i es planteja estabilitzar no solament la lluita, sinó plantejar-se com organitzar-se permanentment com usuaris i usuàries. Jo penso que això és molt important. El cooperativisme, com hem, el cooperativisme econòmic parlo ara, com estem lligats a l'economia, tenim un avantatge molt important i és que quan optes per ficar-te en el terreny del cooperativisme, com estàs fent economia, la teva vida com a persona depèn de l'estructura amb la que treballes. No és el mateix que ser eh, membre d'una campanya reivindicativa. La tentació de tirar la tovallola quan s'acaba el cicle perquè ja s'ha guanyat o perquè s'ha perdut, doncs te'n tornes a casa. La cooperativa et demana continuar perquè estàs actuant allà com a persona i t'hi va el projecte. Això és molt important. Dic, una qüestió important a parlar del cooperativisme, com parlava abans, és que la gent està junta pel projecte comú que tenen, no pel salari. Això és capdalt, és un canvi de consciència importantíssim que canvia la manera d'entendre la realitat. Estem junts perquè tenim el mateix projecte i el projecte ens dona qualitat de vida, però no solament econòmica, sinó perquè fem el que ens agrada o ho procurem. I això és molt important també. Depèn del subjectiu, depèn dels mitjans, depèn de l'equip, doncs hi ha moltes variacions. Clar, nosaltres aquí representem una, una miqueta monocolor. <laughs> Som bastant avorrits en aquest sentit perquè no ens baraguem entre nosaltres, perquè clar, a part que ens coneixem i, i ens estimem i tal, no? però la veritat el model nostre és diferent a, a, los, a los que has comentat tu, no? de, lo de Mondragón, inclús a, inclús a la Fageda, en aquest sentit, amb tots els respectes. No? Jo penso que, clar, nosaltres el que estem representant, eh? si és que representem algú, ningú ens representa, però eh, estem parlant del model transformador. Jo penso que la diferència, quan nosaltres ens vam ficar lo de solidari en compte de social, perquè ja s'estava aprofitant-se ja el nom, <laughs> per dir una manera, eh, era una miqueta que érem les entitats, els que tenien un projecte, a part d'un projecte comú, col·lectiu, gestió democràtica, etc etc, una miqueta la gent que, a més a més, no ens conformaven amb la societat que teníem i volíem transformar-la. Jo penso que els altres, els models que has pogut comentar, ja està bé que hi hagi una gestió democràtica de l'empresa, evidentment, eh, cooperatives grans o macrocooperatives, encara que no siguin del nostre la nostra òrbita eh, completament millor que qualsevol economia convencional, està claríssim, no? però jo penso que hi ha unes diferències molt grans, no? que en aquest cas nosaltres no... Eh, estem més per un treball de xarxa. No? Quan el Quim comentava abans quines solucions alternatives a grans no sé què, és que jo ni me les plantejo, perquè a lo millor és que ja no tindrien ni que existir. Clar, dius, hòstia, quina, quina solució tenim del cooperatiu a la crisi de la SEAT? Bueno, no sé si tenían que tener ni siquiera alternativa para la SEAT y convertirlo en honor al Vicens, <laughs> eh, que siempre estaba con la deriva esta de convertirlo en una fábrica de bicicletas, ¿no? Pero bueno, que era, aparte de cuestionar el <laughs> de cuestionar producto, de cuestionar etcétera, yo pienso que depende del tamaño, hay cosas que ya se escapan de la forma humana quan parlem de l'economia la servei de les persones. Yo penso que, i més con les avantatges que tenim ara tecnològiques, eh, i tenim que anar cap al treball al xarxa. No? Entonces, en, en aquest cas, jo penso que el model eh, mondragonià podria tenir el seu sentit i ho podria tenir en el sentit de, de l'etapa d'industrialització, etc, però ara con el funcionament de temes de xarxa, etc etc. Jo penso que ahir es va, va haver un model copiat encara que sigui de, de, con una gestió més democràtica que altres empreses, però sí que va ser copiar un calco del model de gestió convencional, per tant, ahir les ha passat factura. Està claríssim, no? Quan han volgut, perquè en alguns casos han volgut recuperar, diguem, les essències del cooperativisme, ja estaven perduts, ja no se sentien partícipes del projecte, sinó era simplement, pues bueno, me diuen que sóc soci, però eren puros treballadors assalariados, no? O d'essència de, de, i d'espírit. De, no? Per tant, ahir no podien canviar res, ja està que millors directius perquè en compte de l'escala salarial de 1 a 3.000 la tenien 1 a 30, pues vale, millor, ja està, no? com la diferències de sindicat, pues que millor alguna secció sindical d'algun sindicat que una altra, pues bueno. però en aquest cas mm, la nostra òrbita va diferent, no? més de treball de xarxa, més treball en comú, més transparència, etc etc que clar, depèn de quin tamany se'ns escapa de les mans. És un tema que ens obsessiona molt, el tema del creixement, i vaig comentar-vos dues coses. La primera, per exemple, el criteri que tenim nosaltres per acceptar una entitat que sigui sòcia de COP o no. Hi ha cooperatives que no hem acceptat que siguin sòcia de COP. I partim de dos principis, el què fan i el com ho fan. És a dir, l'activitat és important. L'activitat ha de ser una activitat d'interès social o com a mínim que no sigui clarament de no interès social. Pot ser neutra, us comentaré. I la segona és el com ho fan, que és el concepte del treball com estan organitzats, exactament el mateix. Per tant, nosaltres podem tenir com a socis una cooperativa metal·lúrgica que treballi pel sector de l'automòbil, com tenim, que va ser una de les que es va transformar als anys 90, que és una meravella, però que fa peces de ferro, fa matriceria. Imagineu-vos, i pel sector de l'automòbil. Mm, diem, bueno, és neutre, no, va contra, no atenta ni a l'ecologia, ni atenta ni fa armes, ni etc etc. Però és que el com ho fa és superinteressant. Com ho ha fet? En aquests moments de crisi, els anys 70, d'aquests anys, perdó, dels últims 7 anys, han socialitzat el treball, no han acomiadat a ningú, cap eventual ni temporer. El que han fet és reduir o socialitzar, com deia, les hores de treball. Però, a més, el seu ventall salarial està molt per sota del mercat. A més, els seus excedents tenen uns excedents que socialitzen entre ells té una sèrie de connotacions, sobretot el del treball, que fa que sigui clarament positiva. Per tant, nosaltres l'acceptarem. I ara imagineu-vos al revés, una entitat que, que té com a finalitat la lluita contra el risc de l'exclusió social. Des del punt de vista social, una meravella, un 10. I després s'aventes que els seus treballadors no estan donats d'alta, o els tenen en negre, o que els exploten, un zero. Per tant, no l'acceptarem. Primer concepte, el què i el com. Molt important. No totes són iguals. I la segona reflexió, és la que, que preguntava, és la de la dimensió acollonits. Nosaltres estem acollonits, estem creixent molt, ens fa por, perquè ens donem compte que el món cooperatiu no resol el tema de la dimensió. Quan les cooperatives fan grans, perden els seus principis, el que hem vist fins ara. Hem vist Jucurus Mondragón, Fagor és l'última, Eroski, mm, que tots el coneixeu. Quan es creix, es fa un creixement jeràrquic, es fa un creixement en el qual la participació es perd, i a mi una de les coses que més em va frapar i m'ha fet rumiar més és la següent. Quan van eh, dir l'expedient de regulació de favor que anaven a tancar la fàbrica, la reacció dels socis cooperatius. Semblaven treballadors de qualsevol empresa. I deia, però si són socis, si són els propietaris, què ha passat que ha fallat? I semblava com qualsevol empresa metal·lúrgica que ens ha passat, que hem vist. Reivindicaven exactament igual, actuaven exactament igual, algú havia fallat no eren socis cooperatius, la dimensió. I aquesta reflexió, i perdoneu-vos un minut més, a nosaltres ens ha fet pensar molt. Durant molt temps hem estat a Catalunya tancats, no ens atrevíem a créixer. Hi havia una corrent dins de casa nostra que deia no creixem. El que hem de fer és com les cèl·lules. Quan siguem d'una dimensió determinada, la partim, no sé com es diu allò del... Ah, com? Això, no sé com es deia, i fem una altra cèl·lula. I dèiem, i això quin sentit té? La dimensió en si no és ni bona ni dolenta, és depèn de com es fa. I vam arribar a una conclusió que per als aconteixements, perquè com us deia abans, som molt pràctics i ens ve impulsat, ens ve condicionat per les propis respostes que hem de donar davant de la situació quan van vindre gent de l'economia social de l'Aragó i ens va plantejar que volien fer un cop 57 a l'Aragó. La primera resposta va ser no ho sabem, no els hem dit dir així, els hem dit dir d'una altra forma, ui, ho tenim que rumiar, no en teníem ni idea de com fer-ho. El que teníem clar era un, sistema, era un tema. No podem caure amb el mateix concepte que podríem dir que de creixement ortodoxa que hem après. No podem muntar una oficina a Saragossa. Primer, perquè no coneixem res de Saragossa. Segon, perquè es perdria el principi de la confiança, com us deia abans, la proximitat, etc. I anàvem a reproduir un estema, un estema una altra vegada, de jeràrquic. Els hem dit el contrari. Teixit social de Saragossa, munteu vosaltres a Saragossa. Munteu el cop de Saragossa, però no caiguem fent una cèl·lula. Ens posem només una condició. Volem un sol NIF, volem anar junts. Hem d'anar junts. I ara, a partir d'aquí, comencem a treballar. Què hem decidit? Saragossa, l'Aragó, decideix quines entitats es fan socis de l'Aragó. Aragó decideix els préstecs de l'Aragó. Aragó gestiona tot el de l'Aragó, però anem junts. Junts vol dir que tot l'esquema bàsic, tota la coherència, tot hem d'anar junts. I, per, I acabo molt ràpid. A, nivell figuratiu hi ha dues coses o dos temes que ens van fer pensar molt de com fer-ho. La primera, d'un de la gent d'Andalusia, que ens va constituir Andalusia, que la nostra força Andalusia ve del sindicat del SAT, que el coneixeu tots, és el nucli més fort del cop un dirigent d'Andalusia, dels, dels ens va dir Ramon, tens que meter-te una cosa en la cabeza. La estructura de COP ha de caber en un taxi. Mireu, eh? en un taxi. L'única resposta ràpida si se'm va córrer ràpidament de dir de 5 o de 9 places. No se'm va córrer res més. Volguem dir, no burocratitzeu sota cap concepte, no creeu sota cap concepte organitzacions jeràrquiques. Han de ser molt horitzontals. I la segona és una reflexió molt divertida de l'edat mitjana. Els nobles, quan es reunien, entre ells deien una cosa molt divertida, que era els primus inter pares. Tots eren iguals, però hi havia un que era el primer entre tots iguals, que era el que una mica coordinava. La figura és molt maca, és el que estem fent al cop. La reflexió és que després del primus inter pares va vindre la monarquia absolutista, però bueno, aquest es va convertir en el rei absolut. Eh, eh la primera cosa a dir és que hi ha cooperatives que no hi ha cap cooperativista, i llavors estem fotuts, clar, no, la cosa no funciona. Jo, si voleu, ja que en som poquets, puc confessar que als anys 70, quan vaig començar a exercir d'advocat laboralista, en el despatx dèiem que això de la cooperativa era una autoexplotació dels treballadors dintre el sistema capitalista i, per tant, els fodien fora del despatx. Els treballadors que portaven una lluita obrera que es tenien els collons de quedar-se a la fàbrica, els fodien fora del despatx. Toma ja. Llavors, la, això que diu Ramon, no, no hem sigut mai gent de filosofies i, i d'anar-te'n dalt al Monte Sinaí a pensar, sinó que la realitat se'ns se va anar imposant. Eh? A finals dels 70 van haver una sèrie de, de, de lluites obreres molt fortes, entre ells aquesta que ha citat ell, que és una cooperativa que es diu Molmàtric, abans es deia Talleres Alà, eh, que, que la gent aconsegueix la fàbrica i la gent eren amics i quan els diem que se tindrien que buscar abogat van dir ni a hablar. Tu què, què has hecho? Perquè nosaltres mateixos, que no teníem forma de cooperativa, érem assemblearis i clar, fotíem assemblea tots els que treballàvem junts, secretaris, tots, Principi no, principi fem una assemblea dels advocats, l'altra assemblea les secretaris i, i un comitè d'enllaç. Després, al final, vam acabar tots a la mateixa assemblea. Però no tenien cap estructura. Jo era el titular del contracte administratiu, l'altre era el titular de, del compte bancari l'altre era el titular del, TCI, del TCU i del TC2 a la Seguretat Social. I no vegis aquest, cada mes que tenia que firmar com a empresari, li agafava un serrampió. Jo, per què tinc que firmar jo? I per què tinc que ser jo? I no teníem estructura, i necessitàvem una estructura, i li fotíem voltes. I al final la cooperativa, bum, se va imposar com la forma normal pues, pues, si som assemblearis, pues, això és una assemblea, pues, la cooperativa és assemblea i té que un consell rector, pues, ja està. I, i el consell rector serà l'equip de tècnics, inicialment i així es va anar creant. Durant molts anys vam estar discutint si créixer des de dintre o créixer des de fora. Eh? Bueno, eh, llavors, no volíem créixer, perquè sabíem això, que si creixíem perdíem autenticitat. I aleshores créixer des de fora, fracasso. Llavors la gent, els advocats que anaven, el 78 vaig anar a fotre una xerrada a la universitat i em van sortir cinc o set, set nois i noies meravellosos aquí, més intel·ligents, més guapos, trobava, <laughs> que volien fer un despatx com el nostre. I vam dir, cago en la mar serena, això, els hem de fotre un cop de mà. Llavors, tots els advocats arborolistes que érem d'aquesta tendència, podíem dir, assembleària, autònoma, digui li com vulguis, ja ens entenem, doncs, eh, vam dir, agafem-ne un cada un i, i, i els, els ensenyem i després els donem la possibilitat de que s'estableixin ells com a i que montin ells ja començàvem en aquells moment a parlar de cooperativa. Vam pactar que tenien que estar tres anys com a màxim, i els tres anys els fotien fora, no, els tiraven al carrer. Se'n sortien, però hi havia un problema molt gros de relació entre nosaltres, que nosaltres érem així de grossos ja, entens? Ja érem doncs, 14 o 15 o 20, i clar, ells eren 1 o 2, 3, eh, no, no hi havia manera de relacionar-nos amb un pla d'igualtat. Al final, com allò tampoc anava, vam dir, ei, s'acabó, pa dentro. I aquí ens va vindre el problema llavors. Quan vam ser 100, eh, hi havia un company que deia no anem bé, anem, anem malament. Home, però si, si ara ja fa dos anys que cobrem les 14 pagues, perquè algun any no havíem cobrat les 14 pagues, clar, els cooperativistes doncs no lleguen, i o, o et menges el capital social, o tienes menys, com se diu allò, més treta. eh? no, <laughs> no tens salari, entens? Eh, doncs per què ho dius, això? Que no anem bé. Entens? El Francesc Gallissà, que és un tio molt intuïtiu, no anem bé, collons, no anem bé, hem de canviar. Però que hem de canviar? Digues, jo no ho sé el què. Total, que oh, no m'enrotllaria massa ara. Va haver una assemblea a la, Federa... a la Federació de Cooperatives i va vindre un tio de Bilbao que es diu Alfonso eh, <clears throat> eh, eh? Vázquez, eh? i, i ella va dir els que fan plans quinquenals són gilipolles o volen enganyar la gent. I nosaltres acabem de decidir de fer el segon o el tercer plan quinquenal nostre eh? i havíem triat ja el que ens assessorava. Hòstia, este paio que ha dit ara aquí. Total, que ja teníem tot l'equip, 19 persones que fotrien l'estudi per, per, per, per el plan quinquenal i, i ja estava tot preparat. I van vindre a la cooperativa i diu allà hi ha un tio que diu que, que som gilipolles, ens volem enganyar, o volem enganyar els altres. I això, com, per què, home? Pues, diu, perquè el món ningú, està evolucionant a una velocitat tal que ningú sap com pot ser. No pot ser que dissenyem el món, s'han de buscar estructures. I això com se fa? Bueno, total, resumiendo, aquell tio va vindre, vam portar a Bilbao, ens va convèncer tots i vam fotre unes sessions amb ell i ens va canviar l'estructura de la cooperativa. I llavors, la decisió de moltes qüestions va passar a les àrees de treball i vam diluir el teòric poder que tenia l'Assemblea entre les àrees de treball. Les àrees de treball decideixen a qui contracten, les àrees de treball se reuneixen així mirant-se la careta els uns dels altres, te pujo el sol, te'l mantinc, eh? te'l pujo més, te'l pujo menys, perquè t'estàs esforçant molt, i no hi ha un consell rector que no sé què, les coses importants. Volen comprar un telèfon, volen comprar un ordenador, volen comprar un programa, t'apanyaràs a final d'any, has de donar comptes a la, a la, a l'Assemblea General de tot. Hi ha uns criteris, salari màxim 2,5, salari mínim 1, quan ja has arribat a soci, etc etc. Vull dir que és necessari buscar, cada cooperativa té que buscar les seves formes de diluir, podríem dir, el poder, d'exercir el poder i de fer això que se'n diu, algú que en dic el factor que és el factor de l'autonomia i l'autogestió. Llavors, ja quan parlo d'aquestes coses, eh, jo dic que el factor A no s'acaba aquí, que hi ha un factor A que és, per mi, el més important i és el que caracteritza moltes de les cooperatives aquestes d'èxit, que és el factor de l'amistat i, per què no, de l'amor. Continuem amb la Si no, hi si no hi ha amistat i amor entre la gent que vol fotre la cooperativa, no funcionarà. De manera que jo era una sistemàtica que tenia quan venien els treballadors i em preguntaven que no sé què, si, ei, hi ha bon rotllo entre vosaltres? Sí? Si, us, si us donessin la cooperativa, us, a l'empresa us la quedaríeu? Sí, doncs hi ha possibilitats. No ens la quedaríem ni, ni regalada, podíem dir, ni sense deutes. Doncs no cal que parlem, vull dir, a la guerra per aconseguir indemnitzacions. No teniu bon rotllo, o arregleu el mal rotllo ja ara, no sé com se fa això, però és necessari per tindre un bon rotllo i un, una bona amistat o estimació entre la gent, perquè som sers humans que em penso que aquest aspecte íntim, personal, també és necessari cuidar-lo i això no ve així, això s'ha de cuidar i es pot fer. I a nivell sindical me penso que passa igual. Mm, hi ha una cosa que amb, amb els models que parlaves tu de la de Mondragón o, o altres, no? que per el seu tamany o per la, la seva manera de funcionar són les que a vegades, o d'una manera recurrent, quan parlem de cooperativisme, des de, des de la gent que assisteix a la xerrada, se'ns interpel·la dient, hòstia, però això és cooperativisme? Vale. Jo penso que hi ha un aspecte molt important amb el cooperativisme i és que jo us he dit que hem assumit el repte de generar l'alternativa en el context capitalista, o sigui, estem en fricció. Estar en fricció vol dir que nosaltres tenim que competir amb un mercat, com deia el Xavi, en el que eh, tenim que donar un producte del mateix valor, en el sentit de, de valor d'ús, de, de que sigui útil, que sigui vendible, i nosaltres d'alguna manera ens tenim que diferenciar, no, no perquè anem més de penjats i com som alternatius entreguem les comandes més tard i les factures no les fem bé, ho tenim que fer tot bé, però a més a més amb el nostre producte, amb el nostre servei tenim que transportar la nostra filosofia. I això és importantíssim perquè jo sempre dic que una part del màrqueting de les cooperatives és la seva filosofia. Ho hem de presentar com un valor, però sempre no com una justificació de la nostra ineficàcia, sinó acompanyant la màxima eficàcia. Això és la primera qüestió. Però per aconseguir això és imprescindible, i és una cosa que a grans cooperatives ha passat, és que ha d'haver-hi una formació interna continuada, no solament en qüestions tècniques per ser els millors fent matriceria, sinó que ha d'haver-hi una formació continuada en el sentit de valors, en el sentit societari i en el sentit polític. Si no som conscients de que tenim aquesta, aquest gran repte de que estem exemplaritzant el que podria ser una societat funcionant econòmicament, en aquest cas d'una altra manera, estem no solament posant en risc el fet de que se'ns caigui a nosaltres el nostre muntatge, el dels cooperativistes, sinó que per cada cooperativa que cau, d'alguna manera, li estem posant difícil a la cooperativa que vingui darrere, perquè no ens tenen molta amistat, perquè quan passa alguna cosa en el món del cooperativisme es parla durant mesos. Quan cauen empreses capitalistes formen part de l'estadística i ningú se n'entera. Per tant, hem de ser molt conscients de que aquest, aquesta necessitat de formació continuada de l'estructura societària de la cooperativa ha de ser permanent, perquè no, sol, no es tracta solament de fer un bon producte, es tracta també de transportar aquesta alternativa i compartir-la continuadament perquè quan arriben situacions de crisi i nosaltres defensem que som d'alguna manera una estructura que és més plàstica, més adaptable, perquè la democràcia interna ens permet regular l'adversitat la, d'una manera positiva, si no hem fet aquesta formació passa el que deia el Ramon. Els socis de la cooperativa Mondragón actuen com treballadors davant de l'adversitat. Per què? perquè jo estic convençut de que dintre de l'estructura de la Corporació Cooperativa Mondragón aquesta fricció amb el sistema capitalista els va orientar més a l'eficiència, alineada amb l'eficiència que entén el capital i van deixar de banda els principis cooperatius i la construcció de l'alternativa. I llavors passa el que passa. Per això és molt important que quan s'assumeix el repte del cooperativisme és assumir la formació continuada, però no solament en el sentit tècnic, sinó també en el sentit de la filosofia cooperativa. I després, també una qüestió important, les coses que construïm nosaltres, i és una mica el que deia el Ramon respecte al COP, han de ser estructures replicables, o sigui, que no siguin eh, confuses, que no siguin mm, manques de, eh, de visualització externa, que no siguin comprensibles. Han de ser replicables i, evidentment, tenim una tradició molt llarga de que abans de començar a créixer com un gran mostre, creixem en xarxa el, el, el federalisme, la cooperació, les cooperatives de segon grau són estructures que ens permeten créixer sense arribar a ser una gran indústria, que també s'hauria de parlar molt. Eh? La gran indústria, d'entre d'un temps, molts productes que nosaltres estem consumint no els podrem consumir, entre altres coses, perquè el cost energètic no permetrà que ens arribin de la Xina segons quines coses. Comencem a tindre en compte. En un programa l'altre dia parlàvem, i aquesta és una qüestió que des de la xarxa d'economia solidària i des de les cooperatives ho tenim clar, i és que si tot el planeta visqués com vivim a Europa, necessitaríem un planeta i mig. Si eh, el, model al que anéssim fos que tot el planeta visqués a nivell energètic i de consum com mouen, com viuen als Estats Units, serien sis planetes. Per tant, tenim el que tenim, i hi haurà un sistema de regulació que farà que la nostra alternativa comenci a ser més eficient i la seva menys, però per això la tenim que construir, la tenim que tindre clara. seva, <laughs> que aprofito, eh? No, jo, volia, jo se m'ha oblidat abans, quan es parlava de l'experiència dels 150 anys, no sé com l'ha comptat aquí el Ferran, <laughs> però jo, jo 23, eh? Jo només porto 23 anys. No, però jo volia... Jo com venia una miqueta com, com lo, de, lo de Xes, pues no ho he explicat, no? Ara me canvio de barret de, de Xes. I, bueno, mi origen cooperativista és la cooperativa Trèvol, ¿vale? És un origen sindical, de lluita sindical claríssima. El primer local que té és el local en aquella època, la CGT s'escrivia con N, que es deia, no? Eh, i estava al Boller de Llúria. Per tant, primer, jo dic com, com a eina, eh? es va aprofitar un local sindical que no s'utilitzava pels matins, per local, va ser el primer, bueno, segon, el segon local de la cooperativa, per tant sí que pot haver eines de vincles i, interessants, ¿vale? va servir i luego, a part de que gràcies per la infraestructura i que va, va ser un moments que va poder tirar endavant durant uns mesos, jo penso que també era una eina que anava bé com a autodefensa del sector i era, ens ajudava mútuament en aquell cas, ¿no? el cooperativisme i el sindicalisme. Era superdiferent diferent de dir, tenien com com como decisió de que la, la llista d'espera, en aquella època havia llista d'espera i tot per anar a, a treballar, com ara, no? I entonces la, la gent era una miqueta, era, els primers que entraven a treballar a Trèvol eren els que havien tingut o havien demostrat una lluita sindical. Això era una manera d'incentivar, <laughs> aquí per objectius, no? Tu te carregues tantes empreses i es denuncies a tants i no sé què, i endavant. Ens anava de conya com a cooperativa en el sentit de que aquests clients se recuperaban a nivell comercial com a client de Trèvol, ¿no? en aquest sentit, perquè estaven més fidelitzats, més que l'empresa que li donava igual, sinó per el bon tracte que li podia haver donat el treballador en qüestió. No? A part que ens anava bé perquè l'aprenentatge de la cooperativa lo anava pagant les empreses convencionals. No? Quan venien la gent a treballar, no, tu ves a treballar amb aquella, que hay que liar-la, i després torna, quan ja vens pres i ja te saps on estan les adreces de, de la ciutat. O sigui que ens anava bé per una banda en aquest cas, i luego l'altra banda era també de, hòstia, la, la força que donava al poder poder reivindicar amb veu alta i, i poder, amb, amb, no simplement per tenir drets sindicals legals, no? sinó que darrere, si tu te quedaves al, t'acomiadaven, eh? o sigui, per una lluita o per no una lluita, el poder entrar a treballar en unes condicions dignes, dintre de totes les contradiccions i tots els problemes i tal i qual, això dona una força bestial. Això dona una potencialitat que jo penso que no està aprofitada, el mateix que va haver aquella època, perquè com l'origen era d'allà, la cantera de los primers venien de, de, bueno, del sindicat, en aquest cas jo penso que és una cosa que està molt poc aprofitada, no? en aquest sentit, de, en sectors o no estratègics, fer les combinacions d'aquesta de la reivindicació amb el suport. No? En aquest sentit, sereu de les portes giratòries, <laughs> però en un, altre, en un altre sentit, no de les grans empreses, però sí que pot ser alguna sèrie de combinacions. No? A part de demostrar que hi ha alternatives també en el sector, i la prova és de que jo penso que en aquests moments Trevor, que jo no, estic, jo no estic ara, però continua funcionant, estem parlant de, no me'n recordo, de 30 i pico anys, que pot ser de les, de les empreses de ganes, en el sector perquè això s'ha transformat o etc. El demostrar que, que puguis, pots funcionar d'una manera diferent també ajuda en el sector i a part també com a eina d'autodefensa que jo penso que hi ha que tenir-lo en compte. No? Si això lo juntem amb pràctiques que en temps quan havia potència a nivell sindical, quan parlava el FEBAN, doncs jo que sé, conceptes com el label sindical, la censura roja, la censura vermella, tot això combinat, jo penso que una altra cosa ens aniria. No, jo, vull, jo que que esteu fent un congrés, o aneu a fer el congrés dintre d'un mes, jo crec que elements que hauríem de, hauríem de reflexionar són els que us diré ara. No tinc les solucions, eh, el que us diré ara. Abans us he comentat que en aquests moments hem de fer un pas al, meu entendre, al nostre entendre, que és el que estem preparant, durant un any ho prepararem, que és passar d'una situació molt més passiva o de lluit o de, de, com diem, de resistència a una situació molt més activa i de començar a construir. Llavors, jo coses que crec importants i no tenim la solució, per això us ho dic, perquè també rumieu que estan passant en aquests moments. Com actuarem o com hem d'actuar a partir d'ara amb un desmuntatge de l'estat del benestar? De tot el tema de serveis, de tot el tema del que s'ha aconseguit durant molts anys. Aleshores, aquí hi ha una sèrie d'aspectes que us volia comentar de dir, igual que hem sigut capaços d'elaborar una alternativa, al meu entendre, petita o gran, però que pedagògicament podem explicar i que podem demostrar que es pot fer diferent amb el tema financer, el tema de l'habitatge és un tema molt important que haurem de trobar una sortida, no pot continuar. Ahir, per exemple, fa 15 dies, una emprenyada quan l'Ajuntament de Barcelona ha vengut perquè no hi ha hagut cap més proposta, edificis sencers de protecció oficial, perquè diu la llei, a més, a un fons americà com és Goldman Sachs, s'acaben de vendre, 100 i pico de vivendes, a una tercera part del que havien costat i no hi ha hagut una reacció per part de la societat de dir dins d'economia de mercat, eh, la comprem nosaltres, coses d'aquest tipus, hem de començar a reflexionar sobre el que està passant amb tot, el tema dels serveis socials, o els serveis de les persones, els contractes dels ajuntaments, que són contractes que a mi em fan molta gràcia, perquè diu, traiem un nou contracte, estem contra el dèficit, 20% menys, es va a la baixa, puta mare. Què vol dir després? Que el que guanya ha de subrogar el personal i ho té claríssim. O cobren un 20% menys les persones o els acomiaden per, drets, per una cosa objectiva. I s'ha acabat el problema. A veure, davant d'això hem de donar una reacció. Això és construir. Hem de donar una resposta davant d'aquests temes. O temes del tema de la banca, que és el que més nosaltres dominem, el, el que està passant ara, que la reacció dels sectors més alternatius, incluïts sindicats i tal, és tornar a demanar a la banca pública. I dic tornar a demanar. Què vol dir banca pública? Si banca pública vol dir en mans de les institucions públiques, ho tenim negre. Eh? Hem de buscar una alternativa. D'aquests en podria dir-vos molt més. Per què us ho dic? Perquè crec que en aquests moments el que hi ha de començar és a construir, vol dir no sols, eh, tornem a lo de fa 100 anys enrere, com es trobaven diferents sectors del, amb, amb, amb qüestions d'alternatives i ja que esteu davant d'un congrés, crec que és molt important que us comencem a plantejar que el sindicalisme sol no és, no és viable, ja que fem més coses. No, bueno, no sé si ho he dit bé. Eh? eh? Jo, si no recordo malament i li demano al Xavi que miri les actes que deuen haver del 2003, de les primeres actes, la CGT és sòcia fundadora de la XES. Menda l'Herenda creu que això va ser així Després, com érem una entitat molt petiteta i no, encara érem un brilló i no creixíem i no teníem cap estructura, jo em penso que les relacions se van anar diluint, diluint, diluint. Fa relativament poc vam tornar a festejar i a estar molt a propet. <laughs> I, el, i el Xavi i jo vam anar, vam estar parlant amb l'Àngel i va, va estar molt a prop. I avui me n'he enterat que no sou socis de la GES. <laughs> I, i, jo penso que si esteu davant d'un congrés, doncs ja hauríeu que fer una instància per, per, <laughs> per, per demanar l'accés oficial de forma que la, la relació sigui més fluida i no tingui que ser per la exmilitància del Xavi que les conductes <laughs> arribin al puesto i tingui que ser més fàcil, res més part d'invitar tothom que pot ser Bé, soci personal. Poder, eh, per acabar l'acte i amb l'agraïment absolut a, a, a tots vosaltres quatre i els que ens heu escoltat, però vosaltres quatre que ens heu il·lustrat i de més, a veure com a... Evidentment, m'agradaria respondre a les últimes paraules de, del Josep Lluís. Eh, L'organització, la CGT, pues ja no és una organització de quatre, de quatre amics o de quatre militants que sempre ens reuníem i que sempre d'allò. I estàvem junts a Llúria amb el Xavi Palos, que hem coincidit durant molt de temps, amb l'Àngel Bosquet, el nostre secretari general actualment i de més, que fa, fa molts anys que ja és soci de la XES, ell <laughs> particularment i de més, sinó que hi ha hagut molta col·laboració i molta voluntat. El que passa és que a l'engrandir-nos com, a, com a sindicat, les, les diferents eh, opcions i les diferents opinions no han permès eh, una continuïtat perquè enteníem també que ser socis de la XES hauria de ser també amb una implicació de la gent eh, a participar directament amb la XES. I allà on no pots arribar-hi, doncs, eh, doncs fes un pas endarrere i fes un pas d'acompanyament i no d'implicar-la, perquè eh, malauradament la feina que tenim eh, en el món sindical i, i dintre de la DGT, que tots treballem, tots som assalariats d'una empresa i a més a més dediquem les hores, les hores sindicals i les que no són sindicals, les particulars, a la militància activa, ens, ens treu, bueno, ens ocupa les 24 hores del dia. Eh, jo voldria acabar la, la xerrada pensant en que mm, bueno, eh, la CGT, com a sindicat que rep i que viu de la història de la CNT, eh, la gloriosa CNT dels anys 30 que va crear, va crear fent revolució, creava qüestions, no destruïa perquè sí, sinó que creava xarxa i creava mm, societat. Una de les coses que, que a mi m'han arribat i, i m'ha arribat eh, per cultura, eh, per cultura eh, anarcosindicalista, que jo li dic, és de que eh, per sobre de tot el sindicalista tenia que ser un dels millors treballadors que hi havia a la fàbrica i un dels millors exemples de treballador que hi havia a la fàbrica per poder, en qualsevol moment que fes falta, tirar endavant la fàbrica, perquè de la fàbrica es menjava, de la fàbrica es vivia, de la fàbrica s'ajudaven uns als altres. En la fàbrica es feia aquest acompanyament, aquesta cooperació, aquesta eh, amistat de quants grups corals, quants eh, associacions d'esbarjo, quantes històries no s'han creat dintre de, la, de, de les fàbriques? Moltíssimes. Per tant, el treball, el treball era el nexe d'unió de moltes persones, de molts homes i dones que creien en que entre uns, uns amb els altres, ajudant-se uns als altres, podien canviar la societat. I la van intentar canviar. Evidentment, això, com bé han dit en Ferran altres vegades, som l'enemic. Estructurar això, som l'enemic del capitalisme que avui en dia és qui té més força i qui té més eines. I per això ens destruiran o voldran destruir aquesta manera de fer. Però nosaltres, home, ja portem molts anys i seguirem aquí. Muntarem eines, ens donarem eines, eh, mirarem maneres de eh, tancar i de trencar aquesta relació mm, capitalista. Hem de pensar en què el món com bé diu el Ferran i, i els altres han apuntat així, el creixement per al creixement és absolutament inviable. O repartim el que hi ha o ens n'anem tot tots al traste. I per tant, aquesta feina ingent d'intentar canviar els paràmetres del que és el que necessitem i què és el que volem i a què és el que aspirem, l'hem de fer entre tots i l'hem de construir entre tots jo, per, per acabar, mm, penso que tenim en aquest congrés que ara celebrarem aquí, que periòdicament hem de celebrar cada quatre anys i que renovem el, el, els òrgans de gestió, no de direcció, els òrgans de gestió de la nostra, de la nostra organització, ens donarà peu una vegada més doncs, a, a tot el decàleg reivindicatiu i a tot el decàleg ja no, ja no tan tradicional, sinó a, a una nova manera de posar-nos davant de de, de totes aquestes agressions, des de a l'ajuntar-nos des del, mm, defensant lo públic, allò que ens serveix a tots i per tots i creat des de tots, que és molt important defensar tota aquesta sanitat pública que hem tingut i que no tenim que perdre. Tots, aquests, eh, tots els abastaments i, i els subministraments que tenim d'educació i de la justícia i de més no la podem perdre i tenim que Mm, donar-nos les eines perquè col·lectivament puguem anar defendent. I en el món laboral, amb la pèrdua aquesta de, de feines, una de les eines que tenim és tranquil·lament dir, escolti'm, si no fa falta vostè, senyor empresari, ja el sabem fer a l'empresa. L'empresa sí que la necessitem, però l'empresari no ens fa falta. L'empresa, tirar endavant, fer els productes perquè els altres companys la necessitin, ho sabem fer nosaltres, no ho fan els empresaris. Això en el moment en què ho tinguem clar i que siguem prou coneixedors de que això ho podem fer d'aquesta manera, en tindrem prou. I és tal l'animadversació que té en els estaments polítics i el capital avui en dia a que una empresa amb expedient de regulació d'ocupació passi a mans dels treballadors, de que hem viscut clarament, davant d'una provocació d'un ERO, dir-li a l'empresari, i això ha passat a Igualada, eh? dir-li a l'empresari «Barxi, ja em quedo jo a la fàbrica», automàticament ha canviat, ha retirat l'ERO i ha, i ha assumit les condicions que li demanaven els empresaris. Sí, <laughs> això ha passat, tranquil·lament. Doncs, bueno, doncs aquest és el camí, d'acord? Jo us agrairia, us agraeixo la, la vostra presència i la nostra companyia.